buenas tardes, buenas noches o buenos días, <laughs> dependiendo de dónde están. Eh, nos encontramos aquí en una emisión más de Vivir en la Luz y como se dan cuenta les tengo una súper sorpresa. Nuestra hermosa hermana Kirsten, <laughs> em, está acompañándonos hoy aquí. Em, para quienes no la conocen, em, ella es una mensajera de paz. Lleva en esta comunidad y con David Hoffmeister muchos, muchos años. Eh, how many years have been? Is it? About 12, I think. Ah, más o menos 12 años lleva ella esto y mm, ella recibe muy claramente al Espíritu Santo los mensajes ah, con perfecta claridad y estamos aquí para precisamente compartir qué tiene el Espíritu Santo para hoy, nosotros, o para nosotros el día de hoy. Eh, Kirsten también um, recientemente ha llegado de un tour que hizo a través de diferentes estados en los Estados Unidos, eh, promocionando su último libro, que se llama I Married a Mystic. Eh, en español es Me casé con un místico. y ella, pues sí, recién, regresó de, de hacer este tour. Y bueno, Bienvenida, Kirsten. Welcome. Oh, thank you. <laughs> thank you. Yeah, pleasure un placer tenerte aquí. It's really a pleasure having you here. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Oh, the honor is mine. I'm very happy to join with you, of mm-hmm. course. Mm -hmm. Always feels so beautiful. And to, yeah, join with everyone and see what the Holy Spirit has what gifts the Holy Spirit has for us this afternoon. Kirsten está muy agradecida de estar aquí con todos nosotros y bueno, está con ansias de compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros. <laughs> Estábamos pensando con Kirsten de qué, vamos a compartir con ustedes el día de hoy. We were thinking what we're going to share with everyone today. Eh, parte de lo que llegó a nosotros es compartir el por qué leer el curso de milagros. Um, so what part of what came was to share why the course in miracles in the first place. Mm -hmm. yeah. Sure. Mm -hmm. Well, for myself, I was already practicing meditation. I'd actually uh, had a meditation practice, and I was meditating for about six to eight hours a day for a year. Mm, Kirsten, eh, el principio de Kirsten fue, ella solía hacer muchas med mucha meditación de seis a ocho horas al día. And I was doing inner guided forgiveness um, practices to uncover past memories and hurts and bring them up. Okay, y ella hacía unas prácticas internas de perdón que le ayudaban a, a sacar todo lo que tenía escondido. Mm -hmm. And I was exploring with um, different spiritual practices. But even with my meditation practice, I knew there was something much deeper going on in my mind. Y ella también estaba experimentando con otras prácticas, eh, pero incluso en tu, sus prácticas de meditación ella sabía que había algo mucho más que, que buscar. And I asked my meditation teacher, Why do these patterns of thought keep circulating in my mind? ella le preguntó a su profesor de meditación, ¿por qué estos patrones de pensamiento siguen circulando en mi mente? And he said, well, just keep practicing with the technique and they go away. Y él le dijo a ella, ah, solo continúa practicando la técnica y estos pensamientos, eh, patrones se van a ir. And it was true, they went away temporarily, but <laughs> they would come back. <laughs> y era cierto, sí, los patrones se iban por un tiempo, pero después volvían. And so I knew there was something else going on. There was something much deeper in consciousness, and I wanted to get to the bottom of it. Y Kirsten sabía entonces que había algo más que más abajo, más profundo. Ella tenía que ir más allá y saber qué era. And it was interesting because some of my spiritual friends said, "Why do you want to find out what the problem is? Why don't you just focus on the light?" Ah, <laughs> es muy interesante porque los amigos de ella le decían, ¿y por qué te quieres enfocar en cuál es el problema en vez de enfocarte en la luz? Pero ella sabía que tenía que de alguna manera llegar a encontrar la razón de esto y poder sanar su mente. So when I first opened the Course Miracles book, what I read just affected me very deeply. Y cuando Kirsten encontró el curso de milagros, lo abrió, lo que leyó, wow, la impactó profundamente. Because I read, you have no control over the world you made. <laughs> Porque la primera frase que ella leyó es, no tienes ningún control sobre el mundo que tú hiciste. You only have control over the direction of your thinking and how you're perceiving it. Tú solamente tienes control en, el, en la dirección de tu pensamiento y de cómo lo percibes. And I realized, my God, I'm always trying to control the world. <laughs> y ahí ella entonces se dio cuenta, Dios mío, yo siempre estoy queriendo controlar el mundo. Trying to find a quiet, silent environment. Tratando de encontrar un, un ambiente tranquilo y calladito. Always mm <laughs> -hmm. thinking of um, trying to save the world or you know recycle and do healthy things for the environment and for my body. Sí, siempre pensando cómo hacer cosas saludables eh, para el medio ambiente y para su cuerpo, reciclar, cosas así. Siempre quería salvar el mundo. Wanting the people around me to be happy and trying to educate them or heal them or help them. Queriendo hacer que la gente alrededor de ella estuviera feliz y que ayudándoles a, a estar mejor. Siempre quería ayudarles a sanar. And here I was being told, you have no control over the world you made. And the reason why is because it was made out of what you do not want. Hmm, okay, we need to break that up. <laughs> Uh, so, en la primera parte de lo que dijo Kirsten es que em, lo que le impactó es que después de que ella estaba todo este tiempo queriendo cambiar el mundo, baile, Tú no tienes ningún control sobre el mundo que tú hiciste, ¿no? Y the second, the, the second part of this is that You, because, because. It, is made out of what you do not want. Eh, la, y lo que sigue en la siguiente frase es porque está hecho de lo que tú no quieres. So, so hmm. yes. <laughs> I was like, hmm, what does that mean? Mm-hmm. ¿Qué significa eso? Se preguntaba Kirsten. But I started watching the direction of my thinking. Y ella empezó a observar la dirección de sus pensamientos. When I wasn't meditating, of course. <laughs> Ah, cuando no estaba meditando, por supuesto. And just watching how my mind was, was often thinking about what was wrong or what disturbed me. Y se dio cuenta que su mente siempre tendía a pensar qué está mal o qué me está molestando. And when those patterns of thought came up, they were often about what could have been different in the past. Y cuando esos patrones de pensamiento venían a su mente, era siempre muy a menudo lo que había pasado en el pasado. O qué podría hacer ella en el futuro. Si yo planeara las cosas. Y si yo era muy cuidadosa con mis pensamientos, entonces yo podría estar asegurar que todo iba a estar bien, iba a pasar bien. So I started to work with the Course of Miracles and the whole program is to train your mind to let go and be present. Así que ella empezó a trabajar con el curso en milagros y el programa completo es de, se trata de dejar ir y estar presente. And to shift the direction of our thinking from thinking with the ego out of fear and protectionism y cambiar la dirección de nuestro pensamiento, de pensar con el ego, en esta idea de protección, eh, protección todo el tiempo. To thinking with the Holy Spirit to the Holy Spirit for help. Y pensar con el Espíritu Santo, eh, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Mm-hmm. I read that line You have no control over the world you made because it was made out of what you do not want. Y cuando ella leyó esa frase otra vez que eh, tú no tienes control sobre el mundo que tú hiciste porque lo hiciste de algo que tú no quieres. I later realized the depth of what that means. Yo mucho después me di cuenta de la profundidad de lo que esto quería decir. Y me di cuenta que lo que estoy mirando en el mundo es simplemente una reflexión de lo que está en mi mente. Así que si yo veo cualquier cosa que está en el mundo allá afuera, la veo que está mal y mi intención es querer cambiarla. Entonces me doy cuenta que estoy yendo en la dirección equivocada porque quiero ayudar. Mm-hmm. So the training is to turn towards the help that is in my own mind. Y la, el entrenamiento se trata de eh, girar o virar a la ayuda que está en la propia mente. no matter what the circumstance, realize that when I'm upset and disturbed, I'm the one who needs help. Y no importa cuál la circunstancia, cuando ella está afectada, de, disturbada, perturbada por algo, tiene, se da cuenta que es ella, o en este caso nosotros, los que necesitamos ayuda. Because if I'm not at peace, porque si no estoy en paz, can I really be helpful? ¿Puedo realmente ayudar a alguien? Or do I just add to the problem? <laughs> o añado más al problema. And this is actually a very deep principle. Y sí, es realmente un, un principio muy profundo. because what thought system you are aligned with, whether it is fear or love. Porque con cuál eh, pensamiento, sistema de pensamiento te estás alineando, el miedo o el amor. Where you're coming from is what you're identified with. De donde tú vienes, eh, o sea, de cuál sistema estás utilizando, es el sistema con el que te estás identificando en ese instante. And what you're identified with, you continue to maintain for yourself. Y con lo que te identificas, obviamente que vas a seguir manteniéndolo, expresándolo en tu vida. Así que ella empezó a darse cuenta que tenía una elección por hacer. Not just one time, una vez, sino muchas, muchas, muchas, muchas, muchas veces. Que ella tenía que ver. Ella tenía que ver eh, quién soy yo y con quién me estoy identificando en este momento. ¿Es esto lo que yo quiero? ¿Viene de dicha y viene de paz? Y si no es, ¿me atrevo a parar? Y pedir ayuda. And this is leading us into prayer. <laughs> y esto nos lleva justo a otro tema que queríamos compartir, que es la oración. Mm. Mm -hmm. Elena and I love the word prayer. Yes. Eh, <laughs> Kirsten y yo amamos la palabra oración. I have to translate the other way around. sí, nos encanta la palabra oración a ambas. And uh, before our, our meeting here this afternoon, Elena read one of the Course in Miracles lessons. Eh, antes de que empezáramos a transmitir, nos reunimos Kirsten y yo, y yo estaba leyendo una de las oraciones del Curso de Milagros. quite naturally she said, oh yes, I was reading this <laughs> Y pues porque es natural para mí, entonces dice Kirsten que yo dije, ah sí, yo estaba leyendo esta oración, eh, por más que es una lección en el curso de milagros, lo que yo dije, esta es una oración que yo leo todos los días. <laughs> And that's what we find. Like it's what we're coming into is a life of prayer. Y eso es lo que encontramos, lo que realmente estamos, eh, lo, lo que, a lo que estamos llegando es una vida en oración. Because as you train your mind to to be present and turn towards the Holy Spirit in your mind more and more. Porque así mientras tú te entrenas más a estar presente todo el tiempo y entregar tu vida al Espíritu Santo más y más you find yourself living in a state of prayer. Te encuentras a ti mismo viviendo en un estado de oración. And it's very simple. Es muy simple. <laughs> And very practical. Super practical. <laughs> es muy práctico. <laughs> and the more you, you do it, you, you rely on your own personal strength less. Y mientras más tú lo haces, te Ah, reliable. I forgot how to say that in Spanish. Eh, te... Thank you. Sí, we're to help in Spanish. Eh, tú dependes menos y menos de lo que tú crees de, ti mismo, porque estás confiando es en el Espíritu Santo. Mm. And that is such a beautiful thing. Y eso es una cosa preciosísima. Because who in this world does not? Mm. Porque quién en este mundo no want help? No quiere, ya, ayuda. <laughs> who in this world does really wants to feel like they have to make decisions by themselves and be personally responsible for the answers. Yeah, ¿quién en este mundo quiere hacer decisiones y sentirse responsable por todo lo que han hecho, decidido? Mm -hmm. So this training of our mind to turn towards the Holy Spirit and um, is a way of really giving responsibility back over este entrenamiento con el Espíritu Santo es realmente darle todo esto de vuelta al Espíritu Santo. To a source that can help us. Yeah, que es una fuente que realmente nos puede ayudar. So this is very responsible. Yeah, esto es lo que es responsable. <laughs> give it away, give, it, back, <laughs> give it back. Yeah, yeah. <laughs> yeah. es lo que se siente responsable, dar de vuelta. Yeah. Mm And the more we draw on that strength, then the more we begin to identify with it. Yes, and lo, mientras más eh, tomamos de esta fuerza, entonces eh, más nosotros, eh, yeah, the, the, more we rely on this strength, mm-hmm. it integrates. Yeah, us. yeah, mm. más se integra con nosotros, con quien somos, mm. en mm-hmm. verdad. Yeah, so it's like an identification shift. Sí, es, una, es un cambio de identificación. And the beautiful thing about this is you become happier and happier. Lo más hermoso es que cada vez eres más y más y más feliz. <laughs> <laughs> because you realize there is this loving support here that just wants to help you and guide you yeah. and carry you and show you the way. Yeah, porque te das cuenta que tienes este apoyo aquí que está todo el tiempo queriéndote guiar, apoyándote y mostrándote el camino. Mm. Yeah, that's everything. We really are becoming like little children, you know, and God is our parent. Realmente, sí, eh, realmente mm. nos estamos volviendo como niños pequeñitos y Dios es nuestro papá. Yeah. Mm -hmm. And that's what Jesus taught. You know, become as little children to enter the kingdom of heaven. Y eso es precisamente lo que nuestro amado Jesús enseñó. Vuélvanse como niños para poder entrar al reino de los cielos. Because he's describing a state of mind that is childlike in nature. Porque él está describiendo precisamente ese estado en la mente que es como una naturaleza de un niño. Mm. Mm -hmm. A state of mind that is humble and open and doesn't presume to know. Es un estado de mente que es humilde eh, y no pretende para nada que sabe algo. ¿Y qué toma? ¿Qué se necesita para que lleguemos a este estado en nuestra mente que somos otra vez como niños? Mm. Toma mucho compromiso. Because we're so addicted to thinking that we know. Porque estamos súper adictos a pensar que sabemos todo. And making decisions alone. Y que podemos hacer las decisiones solos. And listening to that other voice in the mind. Y escuchar a la otra vocecita en la mente. Yeah, the ego voice that is based on fear and protectionism. La voz del ego que está basada en miedo y en, en protección. Trying to provide for a personal self in this life tratando siempre de proveer para un ser personal en esta vida. Mm. And so, A Course in Miracles is like a, a full, complete training program to support that transfer. Eh, sí, el curso de milagros es un programa completísimo de entrenamiento que nos ayuda a transformar esto. Mm. And having one lesson every day for 365 days y tener una lección todos los días por 365 días. Is a very helpful training practice to have you remember the lesson. It's like remember the lesson all day, every day, which is another way of saying remember the Holy Spirit, remember there's another way. Es un entrenamiento muy práctico en el que está todo el tiempo diciéndonos Jesús, recuerda, recuerda la lección, recuerda, recuerda la lección eso así, así es como se entrena la mente. Mm -hmm. Yeah. So thank God there's so much support. Gracias a Dios que tenemos tanto apoyo. Mm. And in the early part of the course are these amazing chapters. Y al puro principio del curso de milagros hay unos capítulos maravillosos. With so much information about the ego. Con tanta información sobre el ego. Yeah. And the ego's use of relationships y, y cómo el ego usa las relaciones. And the ways that we get caught in thinking with the ego. Y las maneras en las que nos eh, atrapamos a sí mismos porque estamos pensando con el ego. And I found these chapters amazing. Y yo encuentro estos capítulos maravillosos. Because I wanted to know how is my mind getting hooked porque ella quería saber cómo está mi mente queriéndose, quedándose ahí atrapada en este gancho. How am I operating from unconscious patterns and beliefs? ¿Cómo es que yo estoy funcionando, operando desde eh, creencias y patrones que son inconscientes? Mm. So one chapter called True Empathy. Hay un capítulo que se llama La verdadera empatía. It's my favorite chapter. Mm, es el capítulo <laughs> favorito de Kirsten because I was so um, affected by the suffering that I saw in the world. Ah, es <laughs> guay. Porque ella está muy afectada por lo que ella veía pasar en el mundo. And at the beginning of that chapter, it says. Y al principio de ese capítulo, él dice. To, I'm paraphrasing. <laughs> sí, parafraseando. To understand true empathy el entender la verdadera empatía is to not understand suffering at all. Es, uh, es no entender el sufrimiento para nada. Doesn't it sound like Buddhism? Like the, the result of enlightenment of Buddhism is to be beyond the suffering of the world? Yeah, absolutely true, mm. yeah. Es Eso dice ella, se pregunta, ¿no suena eso como el budismo? Que el budismo siempre quiere ir más allá, trascender, eh, el sufrimiento. así, que ella decidió ir muy profundamente en las enseñanzas del curso de milagros. To see how am I getting caught in false empathy that does Para ver, darse cuenta cómo es que ella se está siendo atrapada en estas instancias en las que se preocupa y entonces está realmente mm, eh, sintiendo la eh, empatía falsa. Mm. Porque está viendo sufrimiento. y empezó a abrir su mente a la posibilidad that de que ella podría cambiar esto a una experiencia de vivir el no entender el sufrimiento. And at first, I was quite concerned about that. Y al principio ella estaba un poco consternada al respecto. I thought, well, if I'm not worried and concerned, then who will be? Así, si yo no estoy preocupada, entonces ¿quién lo va a estar? I've always been concerned about the environment. I can't just abandon it. Ella siempre estaba muy preocupada por el medio ambiente, o sea, en esa época. Entonces, ¿quién lo va a defender? will I just become cold and heartless and not caring? I thought the same. Eh, eh, <laughs> me voy a volver fría y no me va a importar nada, que no, no, no me importa. I had no idea because mm -hmm. I mm-hmm. didn't know what true empathy would be like. Mm -hmm. Ella no tenía ninguna idea porque no sabía cómo iba a ser la verdadera empatía. But I trusted the source of A Course in Miracles. Yes. Pero ella confió la, la fuente del curso de milagros. Yeah. Yeah. And when I think of Jesus, I just think of love. Y cuando ella piensa en Jesús, ella piensa en amor. yo también, me too. <laughs> Jesus is love. <laughs> Yeah. But I also think of Jesus as being very clear. Pero también piensa, eh, pensamos en Jesús que es muy, muy claro. The clarity, the directness that would come through him. La claridad, la dirección que viene de él. Was coming through a mind that was not being thrown about in the waves of concern about this world estaba viniendo de una mente que no estaba para nada siendo arrojada de un lado al otro con, las preocupaciones de este mundo. So Así que esa fue una gran, gran motivación para ella para entrar en el curso de milagros. Yeah. And I found that it's a path of um, this practice of the mind training to bring the mind into the present moment and be able to let go of the ego's thought system. Y ella encontró que es una práctica para eh, traer la mente to the present, be present, right? mm -hmm. de estar presente y dejar ir el, el sistema del ego. Mm -hmm. Mm -hmm. As well as um, devoting time to prayer and meditation. Así también como de, eh, eh, poner mucho tiempo, ser devota a la al tiempo de eh, práctica de oración y meditación. Y llevar estas ideas ah, para poderlas practicar en todos los días de la vida. no Y sin hacer ninguna excepción. Esa es la clave. <laughs> <laughs> yes, totally. <laughs> no exceptions, no hay excepciones. Yeah. Mm. So if I found myself justifying my hurt or my upset, Así que si ella encont se encontraba a sí misma queriendo justificar su eh, sentirse lastimada o es, estar perturbada. Yeah, feeling that sh things should be different. Sintiendo que las cosas deberían ser diferentes. I had to bring that commitment so strongly into knowing that this was my own healing right now in this moment. Ella tenía que traer ese compromiso de vuelta a su mente y decir, no, esto es mi propia sanación en mi mente. In giving all of the power of my mind over to forgiveness. Y darle todo el poder de su mente al perdón. Trusting that if I did that, that would be my gift to the whole world. Confiando que si ella hacía eso, ese sería su regalo para todo el mundo. Mm. What better way to save the world? Yeah. <laughs> Qué mejor manera de salvar el mundo. <laughs> when we realize that we are the ones making it. Yeah. Mm. Cuando nos damos cuenta que somos nosotros quienes estamos proyectando este mundo. Mm. Then we fix things at the source, at the real source. Yeah. Así es como arreglamos todo en la fuente original. Mm. And we stop being victims. Mm. Yeah. Y dejamos de ser víctimas así. Yeah. Mm -hmm. That's it. That's where we're empowered because that's where we're with God. Ahí es donde tenemos el poder porque estamos con Dios. Mm -hmm. yeah. Beautiful. <laughs> I'm so blessed. Ah, yo soy muy bendecida <laughs> por tener aquí a mi bella hermana, a quien amo, I'm so blessed to have this beautiful sister in front of me who I love so much. Um, yeah, it's just, this is an example, este es un ejemplo de, para mí, de lo que es vivir el curso en milagros, de, del más, de entenderlo. This is an example for me of how to live the course in miracles and more than that, it's just like, to a, a, like it goes beyond into an application, va más allá de una aplicación in which you are joining, en la cual tú te unes. Y yo realmente unida. And that's how I feel with Kirsten. Eso es como yo me siento con mi hermosa hermana Kirsten. Estamos unidas, sin importar tiempo o espacio, regardless of time or space. We're always together in the one mind. Siempre estamos juntas en la única mente que existe. Y es un privilegio para mí. Es un privilegio para mí. Oh, me too. I know. <laughs> I feel it. <laughs> Ella también lo siente así. It's <laughs> such a blessing. Yeah. Oh. Mm. We share the heart of God. That's what it is. It's like this devotion. Exactamente. Dice Kirsten, nosotros estamos compartiendo el corazón de Dios y es esta devoción. La devoción. Mm, to find, yeah. to find this way, the path, the way back home, to realize that we never left. Es de encontrar la devoción, the devotion is to walk this path, to caminar este camino que nos lleva de vuelta a casa y darnos cuenta que jamás salimos. We're always at home. Yeah. Yeah. We just have to stay. Mm -hmm. <laughs> Solamente stay. tenemos que quedarnos. it's that close. It's just step back. <laughs> Yeah. That's all we have to <laughs> do. Y es así de cerca. Back. Es solamente das un paso atrás. Ah. Un paso atrás. Jesus would say that. It's closer than your breath. Yeah, Jesús dice, está más cerca que un respiro. It's at hand. Está en la mano. <laughs> But do we dare just step back from the world and be with it? Pero nos atrevemos, atrevemos a pararnos atrás del mundo y realmente estar con esto. Mm. Mm. Yeah, to stay with it and then let the love of it, the spirit of it, you know, show us how we can like truly live, because to live is to be inspired, it's to be in the spirit. Sí, es quedarnos aquí con esto y dejar la presencia, dejar el amor del espíritu y permanecer ahí, estar ahí. Yeah, and we're just so worthy of being happy. And our happiness comes from God, so it's yeah, it all just it's all together. It's all right here. Sí, todos merecemos tener felicidad y nuestra felicidad viene únicamente de Dios, únicamente de Dios. Mm. Y está aquí, es here, the happiness. Es una felicidad constante, constant happiness. Mm. <laughs> Beautiful. Mm. Okay. Yeah. Would you like to see if there's any comments or anything, questions? Yeah, there is a question. Yeah. Sure. Uh um, -huh. how do I free myself from fear of disease? oh, it's so beautiful. ¿Cómo, ¿Cómo nos liberamos del miedo a la enfermedad? Es la pregunta que está viniendo. Uh mm-hmm. -huh. mm. Yeah, it's a that's a good question. Well, you could really only be afraid of disease if you're identified as being a body. En realidad, tú solamente puedes tener miedo de estar enfermo si te estás identificando con el cuerpo. Mm. So it's a it's an ongoing practice of the Holy Es una práctica constante de permitir al Espíritu Santo cambiar esa identificación que tenemos del cuerpo hacia el espíritu. y como Kirsten ha eh, aproximado cada aspecto de la sanación. Is one thought at a time. <laughs> es un pensamiento a la vez. <laughs> Allow that thought and be with the thought and then go deeper with it into the mind. What is beneath it? Tiene que dejar, permitir ese pensamiento, dejarlo ahí, ir bien profundo. ¿Qué hay detrás de este pensamiento? Mm-hmm. So rather than running away from it or trying to fix it, it's actually if there's a core fear, then it's needs inner inquiry. En lugar de huir o tratar de, de, no, de, no, no encararlo, es mejor ir y mirar a ver qué hay ahí y hacer una preguntas internas. Mm-hmm. Mm-hmm. To explore, like what a, how do I feel when I think about this? Explorar cómo me siento yo cuando yo pienso estas cosas. Perhaps write out how it feels. Tal vez pueden escribir lo que están sintiendo. And dropping deeper underneath the feelings What do I believe? Y er, mucho más abajo, muy profundo. ¿Qué hay en esto? ¿Qué es lo que yo realmente creo? And in that practice or process of inner inquiry, you can see what's in your mind. Y en esa práctica o proceso de auto eh, inquisición, puedes ver lo que realmente hay en tu mente. Beliefs around disease. Creencias alrededor de las enfermedades. Beliefs around how they can be caught. creencias de cómo puedes contraer una enfermedad. What they do. Lo que la enfermedad te va a hacer. Just be really open to allow these, these beliefs to come up. Realmente debes estar muy abierto para dejar que estas creencias suban. So we need to bring illusions to the truth to release them from our mind. Porque tenemos que traer las ilusiones a la verdad para liberarlas en nuestra mente. So very open inquiry to see what's there. Es una pregunta muy abierta todo el tiempo en tu mente para ver qué es lo que hay ahí. And go even deeper. Y luego ir incluso más y más profundo. Because underneath beliefs is desire. Porque debajo de las, de las creencias está el deseo. And so if you can drop down and ask, what do I want? Así que si bajas más aún y te preguntas, ¿qué es lo que yo quiero? And then see what comes into your mind. Y ahí puedes ver qué es lo que viene a tu mente. It could be, I want a world without disease. Eh, podría ser, mm, quiero un mundo sin enfermedad. I want a body without disease. Quiero un cuerpo sin enfermedad. Mm -hmm. But what you're wanting in that moment. Pero lo que tú estás queriendo en ese momento. Those wants, those desires. Esos deseos <laughs> <laughs> they also need to be released from your mind. Ellos también tienen que ser liberados de tu mente. Because that is not a desire for God. Porque eso no es un deseo por Dios. So any desire that is deep in the mind cualquier deseo que está profundo en la mente. Is part of what is making up our entire existence. Es parte de lo que está haciendo nuestra existencia completa. Mm -hmm. So until our mind is completely purified, Así que hasta que nuestra mente está completamente purificada of all of these false beliefs de todas estas creencias falsas and desires for things other than God, y deseos por otras cosas otro que Dios, then we continue to experience conflict entonces vamos a continuar experimentando conflicto and fear. y miedo. Mm-hmm. So it's getting right down into the into the roots, like under the ground of the <laughs> Así que se trata de excavar realmente, ir bien abajo a las raíces debajo de los árboles. And yeah, see what your mind does when you do this inquiry. Y ponerle mucha atención a tu mente. ¿Qué hace tu mente cuando estás haciendo estas autopreguntas? Pay to how justifies what you believe. Prestar atención en lo que la mente hace cuando quiere justificar lo que tú crees. It feels right about wanting a world without disease. <laughs> Se siente muy bien querer un mundo sin enfermedad. Who wouldn't want a world without disease? Porque quién no querría un mundo sin enfermedad. But look at this fist. Pero mira ese puño. <laughs> Forgiveness is needed. <laughs> Perdón es necesario ahí. and it takes a lot of this commitment again. Y toma mucho de este compromiso una vez más. To to loosen the grip of what we think makes us safe. Dejar ir ese ah, empuño ahí de lo que pensamos que hace sentido. Mm -hmm. So yeah, I just join with you in this beautiful journey of inquiry. Así que Kirsten se une contigo en, este, en esta jornada hermosa de auto-inquisición o auto-pregunta. In this prayer of help us release everything from our mind that is not truth. en esta oración de decirle a Dios, por favor, déjanos liberar de nuestra mente todo aquello que no es verdad. Mm-hmm. Mm-hmm. So what I just went through there, that's the levels of mind. Lo que acabamos de describir o que Kirsten acabó de describir se llama niveles de la mente. Y mm-hmm. And I, I did that practice with many, many beliefs and desires in my mind. Y ella hizo esa práctica con muchos de, de sus pensamientos en su mente, mm -hmm. sus creencias en su mente. And we actually have it up on a, a website so you could um, download the diagram. Y lo tenemos en una website, Levels of Mind, eh, en, en lo, eh, un diagrama el cual pueden eh, descargar. Mm -hmm. It's very practical to help you um, if it doesn't just come to your mind naturally, then to be able to see it written down and go through the diagram. Es muy práctico porque si no viene a tu mente fácil, cuando miras el diagrama, puedes ver cómo funciona. Muy, es muy bueno. Yeah. Yo también lo recomiendo. I recommend it too. I, I did it once and it's great. Mm. Yo también lo hice y es muy bueno. Yeah, yeah. Mm -hmm. yeah and you, if this is one very deep issue for you, you may find yourself doing the same practice many times with the same because you'll see different things in your mind. Si es algo que está muy profundo en tu mente, es muy bueno hacerlo varias veces, no solo una vez. Varias veces porque esto te va a ayudar a realmente indagar en tu mente. Mm-hmm. It's <laughs> sí, hay un sistema de raíces muy profundo bajo la tierra. y tienes que entrar ahí como un excavador y quitar todo el polvo y toda la tierra de las raíces. So the whole thing can be lifted up. Para que todo lo que está ahí pueda ser levantado. Mm. It's fun. It's, it's not a quick fix, but it's really fun. <laughs> yeah, when I was when I was giggling the entire time, but anyway, <laughs> realmente que es divertido, es muy bueno. Eh, si lo hacen con todo su corazón abierto. If you do it with your open heart, you mm. know, then it's going to be a, a, joyful experience. Mm. Eh, va a ser una experiencia que van a disfrutar y les va a ayudar muchísimo en la sanación de la mente. Yeah, because it works. It truly frees our mind. Yeah. It realmente funciona, libera tu mente. It brings stuff that you never think was there. Te trae cosas que tú jamás pensarías que estaba ahí. Tú ¿cómo? Yo pensé eso. y I thought that. Yeah, Exactly. And that's it. We want a total trans transformation of consciousness, then we have to let everything go from our mind. Yeah, es una transformación completa de la conciencia. Tenemos que dejar ir todo de nuestra mente. So we have to bring it up so it can be let go from our mind. Y la única manera de hacerlo es levantándolo para que así lo podamos dejar ir. sí. <laughs> when I, uh, when I did what, the one time that I did it, I discovered that I had this weird belief. I was laughing myself, you know, because I discovered that I believed that I could be abandoned, mm. and I was, how could it be? Mm. Uh, it didn't make any sense to my conscious mind. Yeah. Yo, cuando yo lo hice, yo descubrí que yo tenía un pensamiento muy profundo de que yo podía ser abandonada. Yo me reía porque, ¿cómo es posible que yo piense algo así? Yo nunca. Mm pues I never feel it, but mm-hmm. it was there. Yeah, yeah. Por más que yo no lo siento, en mi conciencia estaba ahí. Yeah. Es una herramienta muy buena. It's a very good tool. Yeah, yeah, that is. Mm-hmm. Wonderful. Mm. Mm-hmm. Yeah. Okay. Thank you. Gracias, hermoso Eric. mi, hermano Eric me acaba de pasar algo para que les recuerde que tenemos la experiencia de los 30 días que viene en español y empieza ahora en diciembre, como les dijimos la otra vez con Diane. Eh, es completamente gratis, ustedes se pueden inscribir. Creo que Eric va a poner el vínculo aquí abajo de dónde ir para registrar su dirección electrónica. Eh, eso es algo maravilloso. Es por 30 días, reciben un correo cada día que les está inspirando, una manera nueva de pensar, de indagar en su mente, como decía Kirsten. Es muy bueno, tiene videos, tiene música, se los recomiendo. Em, también eh, pueden ir al, canal en YouTube que tenemos de David, de David Hofmeister, y también vamos a poner un link aquí abajo. Y recuerden que tenemos eh, la Casa de Milagros en México, eh, a la cual si quieren pueden ir a visitar, estar un tiempo, sea una semana, dos meses, como quieran, eh, para ir a sanar su mente, está a su disposición y pueden contactar a Laverne eh, si tienen algún eh, interés y Eric, si if you can, Laverne email address, sería maravilloso <laughs> que tengan la dirección de Laverne. Y también tenemos otro centro en, en, España que se llama La Casa Mixa y ahí también van a ver. Y resulta que nuestra hermosa Kirsten se va para España va a estar allá precisamente conduciendo a Silence Retreat for Christmas, un retiro en silencio para esta Navidad. Imagínense, una Navidad en silencio y con Kirsten en España. ¡Wow! <laughs> It's going to be a very beautiful experience. Así que si les interesa, también les vamos a poner información aquí abajo de qué hacer para atender a este retreat. What to do if they want to go to that retreat. Y bueno, unless you have something else that you would like to share. Mm-hmm. No. Yeah. It feels good. Yeah. <laughs> okay, entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Yes, my love, that's what I'm about to say. <laughs> muchísimas gracias por acompañarnos. Las esperamos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora de la montaña. Eh, estaremos con Diane compartiendo algo más sobre el curso de milagros y una vez más, muchísimas gracias a Kirsten por acompañarnos hoy, por tu luz, por tu amor, por tu guía. Thank you, thank you for your light, for your love and for your guidance. Mm. Thank you. Thank you, <laughs> es la dicha de Kirsten estar aquí, la mía también. Los amamos mucho. Bye. <laughs>